जी बाहर आइए गजब हो गया अरे क्या हो गया इतना चिल्ला क्यों रहा है तू कोई मर गया है क्या आपका बेटा नहीं नहीं मरा नहीं मरा नहीं ये रहा बापू, क्या हो गया क्या हो गया मेरे लाल तुझे क्या हो गया क्या हो गया पानी में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है बेटे बेटे तेरा इतना एहसान है ये ले ये ले तेरा इनाम ये ले ये ले हुँ? ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना हाँ जा ए धनिया तू तो बनिए का भी बाप निकला रे ये पाँच रूपए क्या भीख में दे रहा है अरे जान बचाइए तेरे लड़के की पूरे पाँच सौ रूपए लूंगा पाँच सौ ना एक भी कम ना एक भी